Me encontraba manejando en mi coche después de visitar a mi amiga Diana, cuando paro en un centro comercial que yo iba bastante de pequeño. Cuando me da mucha hambre, decidí ir por una hamburguesa, pensaba que no tenía dinero, pero veo mi cartera llena de dinero, eran como cinco mil pesos y decidí ir a comprar, paré en la tienda cuando después de comer y agarrar el coche veo que hay una zona de videojuegos viejos, fui a ver cómo abrían cuando encuentro al señor que conocía de pequeño. lo salude y empezamos a platicar, el señor me contó que abría de nuevo ya que lo había cerrado ya que encontró un negocio que lo haría millonario cuando el señor por nostalgia decidió abrir el negocio y contratar empleados. Me dijo que si quería entrar al negocio, justo estaba buscando trabajo ya que mi otra empresa había quebrado, le dije que sí, pero me dijo, ten unas monedas y ve a entretenerte un rato, cuando decido ir al lugar estaba remodelado cuando me dijo el señor, compre consolas y las puse a la arcade, aparte tengo algo para ti, el Señor me envió a una zona oscura donde había una recreativa que estaba cubierta de un mantel al sacar el mantel, de atónito, era un arca de DPVZ decidí prenderla y al prenderlo veo varios modos aventura, pues leí. modo beta. El modo beta era extraño, era un modo que no conocía, el modo al presionarlo sale la mano de Crazy Dave llena de sangre y el grito extraño era. Al acabar el modo los zombies eran extraños, pero al escoger una planta se agregaban zombies y parece ser que el juego ponía más dificultad cuando escogías más plantas, al escoger tres podías seleccionar el botón que decía jugar era morir escogí cinco plantas. El girasol la estrella, la nuez, el lanza guisantes enojado y su mejora. Al seleccionar el modo morir, el juego se tornó oscuro, se había apagado la única luz de la zona oscura, nada más iluminada por el arcade. El juego decía preparado, para, morir, el juego se tornaba muy oscuro, las cuencas de los zombies eran negras con un punto rojo y llorando sangre. Al empezar el juego duraría cinco rondas. Puse las primeras plantas. Y cuando hice la primera ronda la locura se desató. Al tirar a un zombie escuché un grito, a la segunda ronda el juego me tiró la mitad de mis plantas y cuando empecé a destruir a los zombies cada vez que mataba a uno se escuchaba un grito y cada grito era terrible a la quinta ronda fue peor. Solo salían zombies de americano y casi perdía, pero cuando me quitaron una podadora, sentí un pequeño corte en mi brazo. Al acabar el juego me dijo, Felicidades y el juego estalló. Poniéndome varios trozos de cristal en el abdomen y casi en el ojo al darme salí corriendo con el señor y al salir el señor me dijo, ¿qué te pasó? Yo le dije todo y dónde la consiguió. Él me dijo, mira andaba por la calle cuando alguien me preguntó, ¿usted es el señor que tiene una sala de arcades? Le había respondido que sí y él me enseñó el arcade y me dijo que me lo regalaba, pero no lo había probado. Por eso te dije que lo probaras.